ni kita nak makan nasi lemak MACD dengan ayam creamy butter. Tapi tu lah, aku dah request untuk diasingkan kuah tu tapi dia kata tak boleh. So bahagian tak pilih ha semua tak boleh. Sogi lah, Jadi kembal lah ayam aku. Lepas tu aku masukkan panaskan pula kat dalam microwave. Ha dia jadi hmm. macam ni. Hi guys, Assalamualaikum. Ha, setiap korang nampak depan aku, aku ni aku ada uh, nasi lemak MACD dengan dua ketul ayam creamy butter. Ada ah, juga telur dengan bilis dan juga timur lah sambal. Lepas tu ais lemon tea eh. Aku nak tanya, Magdi dah tak ada air Milo macam mana? Aku rasa dia tahun lepas asyik lah, tak ada je Milo. Dulu ada, sekejap ada. Lepas tu bila ada, yang ais tak ada yang panas je ada. Ha, tak faham aku. Sekarang macam tak ada dah. Okay, kita tuang air dulu eh. Ni ais lemon tea, okay? Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. kalau dapat asin kuah tu sedap sikit makan bila dah buka puasa kan. Eh. Itulah dengan lembik dah. Aku nak rasa ayam ni dulu. Aku ah, ni tak kena. Lah. Gigit je lah terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masin ya. Ayam ni pun dah memang pedas kan. Terasa dengan sambal pula. Sambal ni dah pedas. Lepas tu yang creamy butter tu macam belik sikit lah. Ni kalau buat nasi biasa, bukan nasi lemak, okey lah. Creamy butter masing-masing tu. Tapi, awal lah kan? Makan mana yang kita mampu, okey? Ni ada telur sini. Keras dah. Okey. Kita try makan dengan sambal. Kembali sikit. Bismillah. Kan? First bite. Bismillahirrahmanirrahim. jarang saya makan kepak dalam video kan tak dapat bahagian kepak okey lah daripada bahagian isi yang tak suka sangat tahun lepas dia keluar ada sekali dengan burger kan tapi aku tengok ni tak ada burger dia just ada kat nasi lemak je kenapa dia tak ada buat yang single kan uh, maksudnya meal tak ada nasi dia ayam creamy butter je Mungkin lagi sedap Tapi kalau dah Sekali kuahnya Tak adalah sedap pun Tak best Kalau makan terus tak apa lah. Pedas baik sambal Ini pun macam dah cukup pedas dah Sebab ayam ni kan pedas Ya hidup Tak kena Kena Jimmy Button ni makan dengan nasi putih biasa saja. Nasi lemak tak kena tu Tak meresap dah kat kulit dia Dah tak nampak butter tu sebab aku panaskan Lepas sebab dia dah meresap kulit dia pun hmm, Lembik dah weh Tak rangup dah pedas lah sambal dia. Sambal dia pedas. Agak pedas lah. rasa Butter dia okey lah Not bad lah Tapi dia masin sikit Cuma tu lah macam tak sesuai Kalau makan ayam saja Ataupun dengan nasi putih okey lah kot Tapi tak apa Kita makan lah Sebab bila dah berkuah Letak kat ayam tu kan Lama Beberapa jam baru makan Memang tak sedap lah ayam Embek kulit dalam beg ni mana best tu yang kata ni dari satu fenomena atau lepas benda ni tapi aku tak rasa pun, baru nak rasa ni perasa muak dah apa aku boleh simpulkan tak kena tak kena dia okey dah rasa tu not bad lah cuma dia agak masin-masin pada-pada tu ada juga Mungkin dari ayam Memang tak kena makan nasi lemak Sebab dah, nasi lemak tu dah ada sambal yang pedas Dengan sambal nak gabungkan dengan butter tu No, it's a no, no, no Tapi ikut dekat masing-masing lah kan Ni aku nak cuba je sebab aku tak nak rasa So, cuba je lah Why not terus buat ada rasa the mood ah ha, nak buat video So buat lah kan Tapi tu lah Dia dah kembangkan ayam tu Dah lama Letak kuah je tu jadi macam Hmm hmm, macam tu. Mungkin kalau ayam tu diasingkan dengan kuah tu. Panas-panas aku dah boleh makan ayam tu. Lepas tu tuang sendiri kuah tu. Ha, dia mungkin lagi sedap lah. Okay, tu je lah part dia. Okay. Itu sajalah video aku untuk kali ni. Apapun, terima kasih pada yang sudah sedia menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, minta tolong subscribe. Okay, terima kasih. Apapun, see you guys di next Video, bye-bye.